do cemitério Um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério. Nós aqui estamos por vós esperando. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando Vem, vem lá do cemitério Um assombroso coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós aqui estamos por vós esperando Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Vem do cemitério um coral humano algo a ser levado a sério Vem do cemitério um coral humano Cantando algo a ser levado a sério Nós que aqui estamos por vós esperando Nós que aqui estamos por vós esperando Nós que aqui estamos por vós esperando Nós que aqui estamos por vós esperando. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer.